Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a reînnoi. În este a reface. Ehm, cu ajutorul uh, GPS-ului, uh, poate ai observat că la 5 ani sau nu știu la ce perioadă se refac traseele uh, GPS-ului. Mai apare o clădire, mai apare încă o stradă, și se pare că și noi avem hărțile noastre mentale care trebuie uh, refăcute. Sunt la IMEP cu Gratian Sonu și uh, sunt foarte mulți oameni care au venit să-și refacă uh, hărțile mentale și să le reînnoiască, practic. Uh, vechile credințe limitative trebuie înlocuite cu credințe nelimitative. Pentru tine ce înseamnă a renoi? Ceau!